Йоо, за тэгээд э, өнөөдөр бүгдээрээ э, Hightail гээд одоо шинэхэн гарах гэж байгаа Hypixel-ийн мини геймийн талаар ярилцах болно. Тэгээд э, тэгээд ер нь бол Minecraft тоглодог хүмүүсүүдийн ихэнх хувь нь ер нь энэ тоглоомыг айгүй их сонирхож байгаа. Тэгээд энэ тоглоом маань яг яа гэм бэ гэх юм бол одоо тэгээд ер нь бол яг Minecraft бол ер нь охил адилхан. Тэгж яг одоо Minecraft болохоор тэгээ одоо ерөнхийдөө бол юм барина Тэгээд role playing хамтдаа тоглоно. Тэгээд ерөнхийдөө тэгэл өөрийнхөө гүрэн юм хүмүүсийг барьна, тололт нь. За тэгээ ерөнхийдөө бол заараг Clash of Clans-тэй ер нь бол адилхан. Clash Royale гэдэг энэ эдгэртэй ер нь бол адилхан. Тэгээд өнөөдөр би э, трейлерыг үзт юм уу гэж бодлоо. Тэгээ би ерөөс трейлерыг үзээгүй байгаа. Тэгээд та бүхэн танилцуулаад бас явчих гэж бодлоо. За тэгээд за тэгээд юу ч гэсэн энэ хайтэл ер нь их олон хүмүүсүүдийн оо анхаарлыг татах байх гэж одоо найдаж байна. Тэгээ юу ч гэсэн бүгдээрээ энийн трейлерыг үзээд эхлэв. За Hypixel Studio. Studio. За одоо ингээл 아, 가장 하루 치러. 에이, 뭐고 뭐지? хай бийсний доо биш. Оо, нөгөө нэг Skywars гэж. Оо, яарта. Оо. Оо, бодо бүр доотоо тавьчихсан. Оо, сийс тавьчихсан. Оо, кино театр. Оо, сийс. Hytale Zika. За тэгээ та бүхэн сая харсанчлан тэгээд саяны энэ Hytale-д бол ерөөсөө баг тэгээ миний хэлснээс ч илүү зүйл олон зүйл болж байгааг харж байгаа. Тэгээ сая миний яг шин мэдсэн зүйл гэх юм бол аа яг Hypixel дээр байдаг зүйлүүдийг одоо яг саяны дээр Hytale байдлаар гаргасан байна. Тэгээд одоо энэ Skywars байна. Тэгээд энэ аа Bedwars байна. Тэгээд энэ одоо юу <sighs> нөгөө нэг юу юм болоо та хаавс юм уу бүл байтал уу. За тэгээ энд болохоор мэдхгүй байна. Тэгээд За за юу ч гэсэн тэгээ имжлийг ингээд дууслаа та бүхэн тэгээ саяны хайтэлийг харсан байх ерөнхийдөө яг ямар шуухан тоглоом байх юм. Тэгээ бүгдээрээ ерөнхийдөө гармагц ер нь тэгээд мөнгө төлөх байсан ч гэсэн ерөнхийдөө бол тоглоно гэж бодож байна. За тэгээд дараагийн имжлэл болслаа. Түр баяртай. Peace.